In the small village of Kakarlar on Turkey's southern coast, farmers are facing apocalyptic scenes as wildfires continue to sweep the country. The animals are on fire, 56-year-old resident Muzayan Kakar told CNN. Everything is going to burn. Our land, our animals, and our house. What else do we have anyway? At least six people have died in dozens of blazes that started earlier this week amid scorching summer temperatures and fires that experts say have been worsened by climate change among the victims are two firefighters who were killed battling the flames on Saturday. According to the Turkish Agriculture and Forestry Ministry, a vehicle burned in the fire that broke out in Mugla's Marmaris district in Turkey on July 30th. Since Wednesday, 88 fires have broken out across the country, said the ministry. 10 fires were still burning on Saturday, it added. Turkish President Recep Tayyip Erdogan declared parts of five provinces on Turkey's Mediterranean coast disaster zones following a helicopter visit to the devastated areas. We will continue to take all steps to heal the wounds of our people, to compensate for losses, and to improve opportunities to better than before, the President added in a tweet Saturday. The largest fire in Manavgat, Antalya province, killed at least three people according to the Turkish Natural Disaster and Emergency Directorate. In the nearby village of Kakarlar, residents are grappling with seeing homes they built by hand burned to the ground. Allah'ım her şeyimiz Allah'ım yardım et yarabbim. Yanıyoruz. Allah'ım sen esirge ya Rabbi. Ya Rabbi sen esirge. Betül tut şunu. Tut şunu motor alayım. Güzel, oyunda salması buraya. İtfaiye Şurada gel, hiç kimseye sanma burada. Tamam gönder. Şurada bu gönder gibi. Gelin gönder. Oteller boşaltılıyor. Helikopterler suyla yangını söndürmeye çalışıyor. Resmen içmeler yanmak üzere bütün oteller tahliye ediliyor. An itibariyle Marmaris içmelerdeyiz. Gönüllülük hareketi olarak buradayız. Bir ihtiyacı olanlar iletişime geçebilir. İçmeler çok kötü. Ciğerimiz yanıyor. Şimdi son durumumuz bu. Evlerimiz, arabalarımız, kalan hayvanlarımız bunlar. İşin kötü tarafı şimdi bir yangın daha geliyor. Her yerden bu taraftan geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız? Sabahki yangın bu taraftan geldi, yukarıdan geldi. Şimdi son kalan telbelerim bu hayvanlar burada seramın içinde. Ben bunlar. şimdi bir dahaki geliyor işte geliyor Allah'ım yarabbim bir tane daha geliyor. Şimdi ben bu soğuk kalanları nasıl kurtaracağım? Gözünüzü seveyim insanların bir şey yapın ya. Bir gelen olsun şunlara bir yem bardak bir şey getirin ne olursunuz ya. Artık sabahtan beri ya kendi imkanlarım bir damla samanımız kalmadı bir damla bir şeyimiz kalmadı.